اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کی آخری بدھ کا بہت ہی خاص بہت ہی پیارا اور بامل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں تو ناظرین چونکہ بدھ بہت ہی قریب ہے تو آپ نے یہ وظیفہ آج ہی اس کو کر لینا ہے انشاءاللہ شاء اللہ جل آپ کے عمل ختم کرنے تک یہ مہینہ جیسے ہی آپ کا ختم ہوگا آپ کا عمل یہ ختم ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس سے پہلے پہلے غنی ہو جائیں گے آپ کی رزق میں بے شمار برکتیں اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرمائے گا تو ناظرین آپ نے یہ وظیفہ ضرور ضرور کرنا ہے اور کچھ جو آپ لوگوں کے ذہن میں ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں آج کی ہی اسی ویڈیو میں بتاؤں گی آپ نے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور جن ویورز نے ابھی ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین زمانہ جہالیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ماہ میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں جو کہ غلط اور فضول بات ہے یہی حال آج کی عوام کا ہے جو سفر کے اس مبارک مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے جس کو سفر المظفر کہتے ہیں یعنی برکتوں والا مہینہ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور نہ الو میں نحوست اور سفر کی نحوست کی کوئی بنیاد نہیں ہے تو ناظرین ماہ سفر کے آخری بدھ کی شرعی حیثیت جو میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دی ہے آپ نے اس کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا تو ناظرین آپ نے ضرور یہ ہمارا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غنی فرما دے گا آپ کی عمر میں درازی عطا فرمائے گا تو ناظرین وظیفہ سن لیجئے کہ کس طرح سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے بہت ہی آسان وظیفہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ نے سورہ علم نشرہ سورہ وطین سورہ نصر اور سورہ اخلاص اسی اسی بار آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے وہ غنی ہو جائے گا یعنی جس شخص نے یہ چار صورتیں پڑھ لیں دوبارہ سن لیجئے سورہ علم نشرہ سورہ وطین سورہ نصر اور اخلاص اس ان چاروں صورتوں کو آپ نے اسی اسی بار پڑھنا ہے اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ غنی ہو جائیں گے اور آپ کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی درازی عطا فرمائے گا اور آپ کو جو بھی کسی بھی قسم کی جو بھی مشکلات پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ضرور حل فرما دے گا میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ